Saluton, buona matenon, è la dua tago per parta tru di isoligio in Amsterdamo, mi estas en la centro, che vi povas vidi, cai, ja, la sento en la urbo odiau estas, esti en... Uh, por ama eterna momento kiu ne passas Cainas ke ne estas plu ne diru tempo fluo kiu estas la la sensazio ankaŭ se vi volas Cai, ja do oni ancora povas daure labori kaj mi povas mi volas montri al vi ion do mi estas en tiu ci bela galerio en la vera centro ca ien iop la simbolo che mi electis por eh, fermi la meditoin bone corandam con provi attento ni estu fortai, ni estu sanai ni estu esperplenai Kaj mi lasas vin alla medito. Tis morgo. Saluton kai bonvenon al mia nova Zamenhof am medito. Mi atingis mian labor chambron kai mi esperas ke vi juas la novan iniziaton pri la anto medito e dum la parta trud isoligio en Amsterdamo. Kai jenna ni estas pretai por cun mediti kai same kiel la antaŭa foio kiam mi trovigi en mia universitato mi ne uzos la universalan verkaron kiel bazon de la medito sed mi prenas alian fonton de la Zamenhofai vortoi. Do, citio estas volumo de Ludovicito, Hebreo e la kai cae mi legas ie pagio nau, giuste la comenzon, en ciu estis uh, eh, rapportita la lingua situatio de Bialistoco dum la tempo de Zamenhof. Ie la meso de decnavo arcento bialistoco estis vigla urbo dense logiata de iudoi, kiu, kiui estis plei parte laboristoi malriciai. Sed, malgranda parto el ili iam estis clerai cae sopiris altigon de sia sozia stato. Por tion atingi, ili celis assimiligion cum russoi, la reganta gento ili clopodis sin clerigi l'aula modelo de Germanoi. Uno el tiai cleristoi, Iuna Marco Zamenhof, et zigis cun liba sofer, ancau e la clerismam na familio. Ili eclogis ce Cidovska, Iuda Strato. Marco tie havis lerneion por Iuda infanoi. Sia tempe iuda infano lerni in sentia privata lerneio por preparigi al gimnasio. Anta utagmesi li lernis tum quar horoi elementain scioin modernain. Post tiu tiui lernantoi visitis iuda in tradizia in lerneio in por hebrei studoi. En tiu tempo ordinare iuda e knaboi comencis lerni tria iare hebrean alfabeton, poste preg libron, quin libro in de moseo, cae pli poste cetera in libroin. libroin. Marco estis bon instruisto, sed ne multai estis lernantoi. Post unu iaro, alla iuna paro nascigis unua nascito, Leisher. Bone. Do, ehm, mine volas uh, profundigi en, uh, ne diru, la Zamenhofolo Zamenhofologia parto, sed mi volas multe pli mediti cum vi pri du factoi. Unu estas che Bialistoco estis vigla urbo dense loggiata del Iudoi. Ciam ni racontas pri la quar gentoi en eh, Bialistoco, malofte oni substrecas la facton che la pleimulto della enlogianto e tiam estis iudoi kai ili estis malricai kai do ili estis ie la malalta nivelo au malalta tavolo sozia mm? kai la gravezo de edukigio por altigi sian sozian staton oni ne povas preter attenti. Cai ja, tio estas lau mi tre grava afero. Char tio donas la sopiron al pli altigio. Se tio ne garantio en si mem. Cai mi volas mediti cun vi pri la tendenzo en multai occidentai landoi do e diru evoluita i kotopo economie sufficerica i kotopo um, la publican monon qui subtenas la publican educigion char tio la umi esas grava paradoxo char vere shainas che tio pos esi tiel dangera por eh, la povuloi che eble esas pli facile havi ni diru populazion sen bona educigio porque ili ne sopiru al pli bona stato sed tio Eble fiascas, ciu case, car oni povas ancau usi malesperon ciel internan forton por sopiri al plibona stato. Car estas tute homa afero la emo farti pli bone kai pli bonigi sian statum. Do, edukigio esas tre grava, kai fakte laula racconto citie iudoi esis educitai en almena u tri alfabetoi, char estas la hebrea alfabeto e la tradizia, studo la kirila alfabeto por la russa ca il Latina alfabeto por la pora la germana ca la, la aliei occidenta e lingua e qui ni vidis la latinan no ne facta es quar alfabeto anca la la greca ca do vidu tio tio ni multe parola spri non tempe pri interculturezo, Eh, malfermo al um, ehm, ideo de alia i popolo i de alia i kai tio vere gravas se la nura maniero por un fari esti estas la mi garantii la chanson al geionuloi la chanson atingi diversa in fontoin el diversa i lingvoi kai el diversa i scri maniero e diversa i culture do nu China salmi che molto molto ancora oni povas fari por plibonigi la situazione ecce en eh, la occidenta ilando e kiwi sin proclamas vere evoluitae bone estas si un longa medito hodio mi dankas vin mi bon desiras al vi felician semen finon kai kiel ciam cismorga o kai antauen sen fine